el negocio i, i bueno, queríamos explicaros una, una percepció que hemos tenido. Evidentment, ara no estan treballant en aquest vídeo, però sí que d'alguna manera tenen temps per fer de tot. O sigui, tenen una feina que els hi permet fer de tot. Fins i tot celebrar el Sant Jordi amb la calma absoluta, que ja molts ens agradaria doncs, poder eh, disfrutar del Sant Jordi, un matí fantàstic, com explica l'Òscar, en aquest cas que el tenim aquí, la Sofia. Què tal, com esteu? Benvinguts. Bon dia. I us he de dir que aquest vídeo uh, va ser un dels primers que jo vaig veure i vaig pensar, però què passa aquí? O sigui, ja... Uh, <laughs> aquesta gent que penca, que treballa i que més té temps, i ja anireu veient imatges, per exemple, uh, imatges de la platja, estan menjant paella, amb un, amb un portal que l'han allà treballant, i dic, però com s'ho fan? Llavors anar investigant, investigant, que he sabut que es dediquen a l'internet de màrqueting, i que a partir d'aquí doncs, han creat la seva pròpia empresa i a la vegada assessoren altra gent per crear la seva pròpia empresa i treballar des de casa. És així? Exacte, és així. Clar, dit així, és una ganga, això. I a més guanyes diners. O sigui... a més et paguen, eh? Com, com va ser tot això? Com ha vingut, aviam? Com bueno, anat? mira, primer diré que... Eh, Expliqueu la realitat sí, dels fets. Aquest vídeo que deies de Sant Jordi va ser tot un vídeo super forçat, oh, sí. perquè necessitàvem fer un vídeo per aquell dia i ens vam ficar allà al, al Meollo de Barcelona i va ser com, hem de fer un vídeo aquí. Que estàveu a Catalunya. Sí, sí, eh? sí. Però hi vam anar expressament, eh? perquè <laughs> tot és, eh, tot és una qüestió de màrqueting, evidentment. No? Treballem a internet marketing perquè és la sortida que vam trobar. Fa sí. set, prop de 8 mesos, encara no fa 8 mesos, no Eh, nosaltres sempre hem sigut empresaris i estàvem buscant un altre, un altre camí diferent. Per separat, és a dir, no treballeu en una empresa conjunta? No, sempre hem muntat empreses, hem ah, assessorat empresaris uh -huh. i mm, sabíem que internet tenia eh, pues una base impressionant per, per desenvolupar i, i per explotar. Pilot, eh? Sí, total. Però no sabíem com, fins que el, pues a l'octubre de l'any passat vam veure ja maneres de fer-ho seriosament uh mhm. -huh. i, i que tingués un rendiment real, no? Perquè a internet hi ha de tot, evidentment, sí, sí, sí. no? com deies abans. Sí, sí, no, no, i està clar, i de la manera com us vaig descobrir també donava a pensar de dir, això és una enganyifa, si mhm. això és, és mentida, no? Que no ho vaig pensar en cap moment, eh? No. Ja, no. <laughs> Serà l'únic? No, no, que ho vaig pensar si s'us veu superprofessionals. No, no, però, però sí que mm, d'alguna manera a la gent li tira una mica enrere de dir, aviam, aviam, què és això? Perquè hi ha moltes empreses que sí que demanen molta gent que han de dir, bueno, si vens tant, guanyes tant, i llavors no és el tant el que guanyes, sinó que Vull dir que, que crea aquest dubte, no? Jo, jo trobat això, no, Sofia? Sí, sí, i l'èxit és, és aquest, o sigui, no som, Eh, bueno, potser ara en aquests moments, ja després de vuit mesos, som professionals, però en el seu moment no eren professionals per res. Uh -huh. El que sí que dona a que qualsevol ho pot fer, -huh. M'explico? Llavors, això és una cosa, bueno, o és una cosa que està super a, a Estats Units i és, era la manera de portar-ho aquí, però adaptat des del nostre propi, propi idioma, les nostres propres cultures i fer-ho una mica professional, o sigui, fer-ho professional però aquí, a Espanya, no a Estats Units, que és ah, molt diferent. Mira la Sofia, veus? Aquí amb el seu cafè. <laughs> Això és a casa. Sí. Això és a casa. Això és a casa. Eh? Uh, això, aqu aquesta imatge també està preparada? O és, o és no, no, així no. realment? Perquè jo, Sofia, no. veig molt concentrada aquí, la podem veure en pantalla. Està molt concentrada. Se, semblo enfadada. Eh? A no sé que estigui jugant al Tetris, eh? Però... <laughs> Jo tenia que pujar una foto a Facebook i vaig dir, on la faig? I jo tenia davant i vaig dir, pues una foto, ja està. Després li vaig dir, però si sembla que estic enfadada, home. Sí. No, no, no, estàs concentrada, estàs concentrada. Això és a casa, és a dir, quantes hores treballeu a casa? Perquè és, és el vostre lloc de feina. Mira, no hi ha, no hi ha un horari. No. Nosaltres pensem que és 24 hores, mm. és, és, eh, perquè és el nostre estil de vida el que realment promocionem, el que les persones puguin tenir una font d'ingressos diferent eh, disposant del temps lliure, no? Uh mhm. -huh. que sigui una qüestió de que tu mateix vagis... Pues, eh, que t'organitzis, diguéssim. Organitzant-te, sí, sí. Hi ha dies que pots estar moltes. totalment enganxat, moltes hores, i altres dies, pues, com <laughs> veus aquí a la platja. Eh, és, és qüestió de tenir aquesta llibertat, que és el que buscava. T'has de penjar aquestes fotos que fa molta ràbia. Sí, ja fa ràbia, això. <laughs> Clar, perquè tu estàs aquí passant calor i no sé què, mira, estem a la platja que hem quedat amb no sé qui, o Clar, clar, i és així, no? Mira, aquesta és la llibertat. Avui mateix hem vingut, estem a Sabadell, han vingut uns amics de Canàries, que també són una parella que estan, tenim altre, altres, amics de Tarragona que han vingut a casa per passar els, uns dies i aprendre com es fa, no? Uh -huh. I aquesta és la nostra feina, ajudar altres persones a que també puguin viure d'aquesta manera. Vosaltres esteu a Sabadell eh, com a seu central, diguéssim, eh? Sí. Sí, però arran d'això sé que, que ara veniu de Portugal també, o sigui sí. que us aneu formant també, sí. conferències, xerrades... Ja, sí, sí, anirem ara d'aquí poc a final de mes als Estats Units. -huh. Mhm. juntament a tenir unes reunions amb... Quan nosaltres vam decidir fer tot això aquí a Espanya, no hi havia ningú. I uh mhm. -huh. nosaltres vam començar a desenvolupar tot aquest projecte en aquest moment. I ara quants n'hi ha? Pues estem parlant de prop de 200.000 afiliats a tot el món. 200.000? Sí. A tot el món. I nosaltres en aquest moment som el, el top 1 de guanys a nivell mundial. De l'empresa. De l'empresa. Fan Uns ràbia... espanyols catalans, eh? Uns espanyols sí, catalans, sí, sí. imagina't. Fan ràbia o no fan ràbia? De Sabadell. La ràbia sana, evidentment, eh? Ràbia sí, sana. Sí, sí. No, no, és que, clar, ens agrada moltíssim i, i de debò, jo els hi deia, m'estic plantejant moltes coses aquí, eh? Que això també sol passar, no? Suposo que a l'hora de, de veure-us d'aquesta manera i com treballeu i els èxits que aconseguiu a base de curro... Sí, sí, sí, això és important. Això és molt important. Clar, perquè això no s'aconsegueix de no, no, no veus una possibilitat, no? Dius, ostres, molta gent que, per exemple, no té feina s'ha... anava a dir, s'ha emmerdat amb aquest tipus d'empresa? S'ha afegit a, a un que és un projecte per canviar l'estil de vida canviar l'economia, evidentment. Eh, és, és molta feina, com tu deies, mm. s'ha de preparar molt, el, el mm-hmm. nivell de formació, sobretot, ens hem de formar molt, però després també els resultats són, són, són espectaculars. No? Llavors, tot depèn del que tu vulguis i el que estàs disposat a fer, evidentment. Vosaltres teníeu clar, un cop veu eh, dir, bueno, doncs fem aquest pas, eh, ens fiquem a internet i, i a veure què passa, o ja sabíeu que la cosa aniria molt bé? Mm sabíem que la cosa aniria molt bé, perquè... sí, perquè amb la persona que vam contactar, que ja ho estava fent, era un gran empresari, que havíem conegut temps enrere en la nostra, en mm. la nostra vida i sabíem que li estava anant molt bé i confiaven en ell, mm. de lo que ell estava fent. Llavors nosaltres vam dir, si ell ho pot fer, nosaltres també ho podem fer, i ens vam, ens vam tirar de cap, però molt a treballar fort i, i endavant. Molt bé, i, i de quina manera assessoreu? Per exemple, jo ara vull seguir els vostres passos, eh, i com hauria de fer, què hauria de fer? Bueno, tot, aquí tot funciona per internet, tot funciona online. Nosaltres mai donem una informació de paraula perquè hi ha quantitat de vídeos, d'informacions ja tot preparat. Tot tutorials. Sí, sí, tot a sí. nivell de vídeos i bueno, informacions. I la persona es registra i pot crear el seu negoci. Pot comprar cursos de formació, pot formar-se i pot crear tota una base. Nosaltres el que fem és acompanyar-lo i orientar-lo amb aquest procés una mica seguint els nostres passos per aconseguir el mateix que nosaltres hem aconseguit. El negoci que ell vulgui. Sí. Aquell, ah, exacte. Uh, evidentment, la formació Internet Marketing és per aplicar-la a qualsevol negoci. Nosaltres vam descobrir aquests cursos i aquestes formacions per nosaltres, però la companyia també ens donava l'opció de vendre els cursos a altres persones. Uh mhm. -huh. I aquí va ser on vam començar a créixer perquè ells també creixessin. Clar, clar. Perquè teníeu pensat una idea de negoci, de dir, volem llançar un negoci o ja teníeu clar que seria així? A l'inici... A, l'inici nosaltres vam, vam, vam buscar això perquè volíem, teníem un producte mal, uh mhm. -huh. i com a empresaris volíem llançar-ho a la plataforma d'internet i vendre aquest producte físicament. Llavors uh -huh. vam mhm. començar a mirar-ho i tot i ho vam començar a fer i ho vam començar a crear. Però és com diu l'Òscar, un cop que vam veure el potencial que tenia eh, la plataforma d'Empower de, de, de i, i poder fer la venda dels cursos quedava molt enrere a tenir un producte físic, uh mhm. -huh. diguéssim i vam tirar Escolta, eh, no sé si la tenim aquí, uh, no, no sé si la, la vam captar, però sortiu amb un talonari gegant. <laughs> Què és allò? <laughs> Molta pasta, i hi ha molts números allà. Bueno, això són... Crec que eh, sí que la tenim, eh? Sí, ja, ja un reconeixement que se'ns va fer a Portugal pels guanys aconseguits en 7 mesos de... de que això és un rècord, que és el que comentaves abans, sent número 1 sigui, sí. clar, sent els únics a Espanya i aconseguir aquesta fita, no? Sí, aquí, aquí de fet això, hi ha persones que poden aconseguir més o menys, menys o inclús no aconseguir res, perquè mm. els negocis és una qüestió de, de, de com funcionen, perquè aquests són els nostres resultats. Hi ha hagut algun moment que crec que no, ja sé la resposta, però crec que hi ha hagut, eh, pot ser, pot ser, eh, que hi hagi algun moment de dir, ostres, tirem la tovallola, mm, deixem-ho estar i tornem a d'abans? No, ja veig que no. No hem tingut temps. En el nostre cas no hem tingut <laughs> temps. No hem tingut temps, de veritat. <laughs> hem fet tant, hem tirat tant i, hem, mm. i estem ajudant a tantes persones que no hem tingut temps Teniu de... Teniu fills també, no? Sí, tres. I què tal, què tal? Podeu portar-ho tot bé? No, però en, en veritat, vull dir, Sí, sí, a vegades s'escapen i veus alguns per les fotos. Sí, sí, sí, per això, mira, aquí, escolen. aquí L'altre dia algun feiu, a Facebook ai, sí. ens deia ai, mira, que preparado està, que han puesto hasta el niño allí. Sí, de veritat, eh? I aquí vam fer com 30, una mica, ens va com, fer com 30 i mira, aquesta va quedar bé perquè no es veia el nen i tal, i va ser el nen que va venir a dir alguna cosa, no, <laughs> estava I, preparat. I com, com ho porten els nens? Uh, bé, els, meus, els meus nens fan vídeos, ells ja, sí. agafen el seu iPhone. L'altre dia ens diuen... De veure els pares treballar constantment amb, Puc fer un vídeo? forma part, de, forma part de la família ja, però clar, és un luxe poder estar treballant a casa amb l'ordinador i estar tenint els nens sense cap problema i bueno, aquesta llibertat. No m'heu dit les hores, eh, al final, quantes hores? Hem fet moltes, moltes, moltes. Sí, nosaltres hem fet moltes hores, sí. hem dedicat molt temps perquè volíem fer un equip molt gran aquí, bueno, tot el que és mercat de llengua hispana i, i evidentment hem dedicat molt temps però això depèn de cadascú el que vulgui aconseguir. Estàs parlant de dia i nit, per entendre'ns. Sí, eh? sí, sí. Sí, però estem sí. acostumats. Qui no està, si ha tingut la seva empresa, està treballant dia i nit uh -huh. i els resultats no, no són... I ara igual, el ritme és el mateix? O... Ha baixat bastant. Ha baixat bastant perquè ara ja tot està molt més avançat. Quan nosaltres vam començar, la plataforma encara estava per desenvolupar de tot en, uh -huh. en espanyol i era, era, havia molta més feina. Ara tot és molt més automàtic. Ja ho veieu, la Sofia i l'Òscar un bon dia van decidir doncs, crear la seva pròpia empresa, ajudar moltíssima gent, que això, això això suposo que és el que motiva sí. i fa tirar endavant de dir, ostres, estem ajudant a molta gent que, que potser doncs, això que dèiem, no? que no tenen feina o que han sigut empresaris en el passat o s'han quedat sense feina i ara aquí tenen l'oportunitat eh, fàcil, diríem, a base d'esforç, evidentment, sí. doncs aconseguir una, una empresa virtual, en aquest cas. No? Mm, us deixo uns minuts per si voleu adreçar-vos als vostres... perquè tenen fans, eh? O sigui... <laughs> Però sí que jo, jo us convido que entreu al seu Facebook perquè, a banda, de, evidentment, de tot això, doncs hi ha i veureu un cert interès i segurament us despertarà interès. Però, si voleu... Sí. Bueno, eh, bàsicament, eh, animar totes les persones que estan buscant una opció diferent, que realment tenen ganes de crear el seu propi negoci, d'esforçar-se, d'invertir, evidentment, com a qualsevol negoci, a que ho facin a través de la nova plataforma d'internet. Nosaltres, a www.sofiaioscar.com, tenim tota la informació, tenim vídeos d'explicació, i bueno, els podeu seguir per totes les xarxes socials i realment poder poder veure que hi ha una altra manera, que el tablero del juego, que dic jo, ha canviat i que s'ha d'agafar aquestes altres noves alternatives. Eh, I una altra cosa que tenen els punyeteros és que donen bé per càmera, eh? O sigui, xerren, tenen una xerrera... <laughs> escolta, Sofia, Òscar, un plaer, de debò. Igualment. Uh, el plaer ha sigut nostre. M'ha agradat molt i us he investigat bastant i, i de debò que enganxa, enganxa. Ja us, us estic dient que m'estic plantejant moltes coses, eh? Perquè això em fa una mica de por. Gràcies per venir. Molt bé, gràcies, gràcies a tu. Fem una pausa, de seguida tornem al Som Aquí. Fins ara mateix. Fins ara.